Tá bom, a próxima fase é crítica. Oh, oh, pera lá. Isso aqui tá diferente. Você vai me contar tudo. Haha! Perfeito! Isso parece incrível! Hã?